егемен қазақстан газетінің 9 сәуірдегі саны президент қасым жомарт тоқаев елордаға жұмыс сапарымен келген ресей федерациясының сыртқы істер министрі сергей лавровты қабылдағаны туралы ақпаратпен басталып қоғамдағы шықты жаңалықтармен жалғасын тапты көршім шекара шебінде жатқан аудан орталығы 480 миллион теңге жұмсалған ауыз судың пайдасын ешкім көріп отырған жоқ Борал мен Маралда ауылдарында да дәл осындай жағдай салғырттықтан су тартылып қазынаның қаржысы ауаға шашылыпты Осы мәселе төңірегінде аймақтағы тілшіміз Мерей қайнарулы «Күршімдіктер неге күрсінеді» мақаласында кеңінен тарқатып берді. Жер ананың бауыры жібей бастады. Алайда алты жоған қардан аяқ асты құтыла салмайтынымыз анық. Өзендер ернеуінен асып, қызыл су қырға жайылып жатыр. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметіне сүйенсек, ел аумағында 43 мыңнан аса адам тұрып жатқан 171 елді мекенді су басу қаупі бар. Бұл туралы қарғын судан қауіп бар мақаласынан оқи аласыздар былтыр әлемдік экономика деңгейі төртте үш пайызға төмендеп кетті мұндай күрделі ахуал екінші дүниежүзілік соғыс жылдарынан бері болып көрмеген биыл жалған үстіне жұдырық болып жүрмей ме кәсіпкерлер не күтеді сарапшылардың пікіріне құлақ түріп білгіңіз келсе газет тілшісі абай мағамбеттің биыл кәсіпкерлер үшін жайлы болама мақаласына зер салыңыз осыдан жүз жыл бұрын қазақты қынадай қырған ұлы нәубет сол кездегі қостанай губерниясына да жойқын зардабын тигізгені анықталып отыр бұл туралы аймақтағы тілшіміз нұрқанат құлабай тобыл өңіріндегі нәубеттің басы мақаласында толығырақ айтып берді жаңалықтармен сусындап ел ішіндегі елеулі ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе егемен қазақстан газетінің 9 сәуірдегі санын немесе егемен кезет сайтын қарай жүріңіздер